Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Vamos ver se nesse vídeo a gente consegue confrontar o Wiggler Porque se demorar muito mais também a gente vai acabar morrendo, como vocês podem ver Se continuar assim, a gente vai morrer rápido. Nossa, a gente tem algumas turrets ali, vamos ver o que a gente consegue fazer. O que, que esse botão aqui faz? Tá, inverte o magnetismo. Ah, tá. Pera aí, deixa eu pensar um pouco melhor no que, que eu tô fazendo. you pera aí. Já sei o que eu vou fazer. Isso. Então vamos lá. Bota a laranja aqui. Agora eu vou voltar com ele. Quando ele chegar aqui, ó. E agora volta com ele pra lá. Até aqui. Opa. Cuidado pra gente não cair desses saltos aqui. Aparentemente eu tenho que cair aqui pra ir lá, mas tem que cair de uma altura alta de verdade, senão eu vou acabar morrendo. Eu não sei se essa altura aqui é o suficiente. Eu vou ter que tentar. Ah, good. Foi bom. Good for you. So he's inexplicably happy all of a sudden, even though he should be going out of his mind with test withdrawal. And he's got a surprise for us. What did he find back there? Não sei o que ele achou. Mas tomara que não mate a gente. I'll bet you're both dying to know what your big surprise is. Well, only two more chambers. Tá, tem um portal ali. Had a bit of a brainwave. There I was, smashing some steel plates together, and I thought to myself, yeah, it's deadly, but what's missing? What's missing? And I thought lots of sharp bits welded onto the flat bits. It's still a work in progress, don't judge me yet. Um, but, you know, eventually I'd like to get them to, to sort of shoot fire at you. Um, moments before. No, no, no, no, no, no, don't do that. Don't, stand right here. Stand. Stop. Where'd you go? Come back, come back. No, seriously, do come back. Please, come back, please. Acho que a gente conseguiu fugir. Não, se eu voltar você vai me oh. matar sim. Just thinking back to the old times, the old days when we were friends, good old friends, not enemies. And I would say something like, come back. And he'd be like, yeah, no problem. And he'd come back. What happened to those days? isso aqui então, vamos lá. Can't help but notice that you're not coming back, which is disappointing. Oh, I've got an idea. Nossa senhora. Yes, in your face, I got armor. Fine, let the games begin. Aparentemente ele não quer fazer nada mirabolante, né? Ele só quer realmente matar a gente. escape. Cara, o que, que ele tá fazendo? É, vamos lá. Death Trap! Ah, ele não tem turret, ele esqueceu disso. <laughs> was that your bullet riddled bullet flying out the roof? It Oh, those the crap turrets, weren't they? Well, no matter, because I'm still holding all the cards. And guess what? They're all full houses. Never actually played cards, need to learn. Anyway, new turret, not defected. Ace of fours. Best hand. Unbeatable. Pronto. Pra lá o reto, reto não tem nada, é pra lá. É, antes eu fugia da Glados segurando ele, agora eu fujo dele segurando a Glados. O mundo dá voltas, não? Tá, eu tenho que usar isso aqui pra fazer mais alguma coisa. E até lá, jogar. Ah, eu see. Clever. nemesis worthy of my vast intellect. Não tem muita alternativa. Holmes versus Moriarty. Aristotle versus Mashy Spike Plays. Stay still, please. All right, stop moving. you go? Where'd you go? Come back, come back! Eu não vou voltar nem que você me peça mil vezes. Did something break back there? Oh, oh, did it kill you? That would be amazing if it killed you. Hello? Oh, oh, oh, oh, oh yes, all right, no, just had a brainwave. I'll be back. If you're still alive, I'm going to be back. Don't die until I get back. Tá, e agora? Nossa, são muitas. Tem algo ali. Um botão. mais. Agora um pouco mais. Aqui assim, eu acho. Um pouco mais alto. Beleza. incinerator. Year two, cryogenic refrigeration wing. Then, ten years in the chamber I built where all the robots scream at you. Then, I'll kill him. Eu apertei alguma coisa... Ah, mina. Já tô vendo tudo. esconder aqui. You are getting very close to my lair. Lair. Weird that first of all today, I This is ridiculous, really. But uh, I can assure you, it is one. It is a proper lair, deadly lair. And uh, I just wanted to give you the chance to kill yourself there before you get to the lair. Uh, you can just jump into that masher just there. Uh, less a death trap, more a death option for you. Sounds crazy, but hear me out, hear me out. Once you get to my lair, death will not be optional, alright? It will be mandatory. No tricks, no surprises, just you dying as a result of me killing you in a very, very gruesome way. Vamos so, tentar agora. better offer here is just kill yourself. Okay, I'll take that as a no then. tem como criar um portal aqui. Ah, já sei. Ou não, pera. Ah, eu vim daqui. Tá certo. É laranja, né? O portal. vou ter que criar um portal ali. Ah, melhor ainda. Agora a gente só tem que torcer pra ele não desligar, né? Isso aqui é um pouco arriscado. Tá, então você começou a escutar a sua voz. Hum, talvez daqui a pouco você se lembre que você é a Caroline.